弟兄姐妹们，早上好，欢迎来到马太牧场，我们一起来灵修。我是牧场主人崔显耀牧师。 成长不止修，天天来灵修。称颂耶和华真有必要吗？诗篇一百三十四篇，耶和华的仆人夜间站在耶和华殿中的，你们当称颂耶和华。 你们当向圣所举手，称颂耶和华，愿照天地的耶和华，从西安赐福给你们。这篇诗篇只专注一件事，就是称颂耶和华。经文教导称颂神的重要性。 我们若看自己是神的仆人，就要看重称颂耶和华。但在神的圣殿、圣所站立，举手称颂神，以感恩赞美来称颂神，以城市心灵开口称颂，在日间也在夜晚，不停地称颂耶和华。 神必赐福给认真、敬虔、专注称颂神的人。多久没有称颂神？今天我们说到称颂神，我们一定会想到在教会你的崇拜。那今天我们要做一个。 反省、教会的崇拜，当然很多时候都是高举神、荣耀神、赞美神，使到我们信徒在当中呢，是越来越拉近、亲近神，在当中能够感受到神的同在，这是非常美好的。但是有些时候呢，我们是为了要得做人，要让人家欢迎。 来到我们的教会，我们要留住别人，我们要让人家欢喜。有些时候，我们就在当中在称颂神的事情的时候，其实我们只是在满足了，我们就是满足这些来的人，他们想要什么，我们就给什么；他们喜欢怎么样的旋律，他们需要什么样的歌词，他们要有怎么样的表达，我们来满足。 但是我们来到圣经里面，我们说称颂神，我们的对象不是满族人，我们的对象是我们满族神，我们要称颂神，所以我们要帮助带领信徒来到称颂神的事情上，我们必须要清楚的知道，我们是以神为中心，不是以人为中心。 并且我们必须要教导我们的这些信徒，让他们知道，不是他来到崇拜的时候，他虽然有口或者开声唱诗赞美，但是不是由他来表达这首诗歌。我喜欢这个，我欢喜这个是。 我常常唱的诗歌，这个是满足我的，都是以自己喜欢满足作为出发点，这不是称颂神，这不过只是满足你自己的需要而已，所以这是不对的。所以另一方面呢，那就是。 我们在称颂神的事情的时候呢，我们真的也要知道，当你在举手、你在投入，好像诗篇里面所讲的一样，你有举手，你有投入，但是你的这个举手投入呢，你是高高将神举起来，你只是表达这你与神的关系，你要赞美上帝。但是当你在举手的时候， 当你在有一些身体语言表达的时候，你不是在当中告诉别人说：“你看，我是多么的精虔，我是多么的爱神，我是多么的称颂神。”这都是不对的。所以今天我们要思想的重点就是：当我们称颂神，我们的重点是要满足神，讨神喜悦。 不是满足我们自己，或者表现让人看到。我们一起祷告，心灵城市称颂神，天赋上帝帮助着我们。很多时候我们会到了一个地步呢，我们在参与聚会，我们在崇拜，我们在赞美敬拜的时候，很多时候我们是美其名奉主的名在一起，我们是称颂主。 但是很多时候呢，我们也可能呢，就是在当中去满足着我们个人的私欲。我们喜欢这个诗歌吗？我们喜欢这样的崇拜吗？我们喜欢这样的旋律吗？我们的这个表现能够让别人看到我是属灵不属灵？这一切都是虚假的，这一切。 都不是用心灵诚实敬拜上帝的，所以祈求恩主帮助着我们，打开我们的属灵眼睛，看到我们称颂神是以上帝为我们的中心。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。我们感谢主，我们的诗篇。 已经进入一百三十四篇了，在幺幺九的时候呢，我们也大概也有十多篇，所以大概也进入呃一百五十天了，真是感谢主哈！我们在林里面，我们一起的来成长。所以欢迎大家代为转发，让更多人得到福音的益处。我们也希望大家能够先点赞，呃，这是作为一个鼓励，留言交流，我们可以在林里面。 有一些的沟通，铃铛提醒啊，然后祷告纪念这个神功。那我们马太牧场周六周日都有这个直播呃的崇拜呃欢迎那些呃适合的人哦呃，然后上帝特别有感动你。 有这样的个马其顿呼声啊，啊，你愿意，哦，来被呼召协助、多义工也是很好的，哦，如果你在各方面呢，觉得是上帝也放你在当中适合这样的呃崇拜的话，也欢迎你，那我们也希望你也特别代为转发，特别是还没有信主的人。 啊，让他们也得到福音的好处。呃，在这一系列的讲道，啊，进来的讲道，其实都某一方面有不到的信息。再见，耶稣爱你，与你同在，上帝祝福你。